اچھا میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا یہ میرا خیال ہے یا میں غلط سوچ رہا ہوں یا صحیح اس کے بارے میں اتنا پولیٹیسائز کیوں کیا گیا وائی از اٹ دس تھوڑی out of all the other اس کو ایک پولیٹیکل مقام بھی دیا ہوا ہے اس کو ایک آپ کہہ لیں کہ لگتا ہے کہ ملیٹنٹ طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے اور اس کے خلاف اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے تو وہ سائنس ہو جاتا ہے میں غلط سمجھ رہا ہوں اس بات کو نہیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے میں ایکچولی ایک کتاب ابھی لانا چاہتا ہوں ویورز کے لیے میں اپنی اسکرین شیئر کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو یہ کتاب سامنے نظر آئے um, تو بیسکلی یہ کتاب آکسفرڈ یونیورسٹی نے پبلش کی تھی تھوڑے سال پہلے um, اور یہ بہت امپورٹنٹ بک ہے فار uh, انڈرسٹینڈنگ جو کرنٹ ایشوز uh, ہیں میں اپنی اسکرین شیئر کرتا ہوں ہاں تھینک یو تو um, اس اس بک کا نام ہے ڈارمنزم ایز ریلیجن ٹھیک ہے ڈارمنزم ایز ریلیجن تو uh, یہ جو بک ہے یہ um, ان کا نام ہے مائیکل روس ٹھیک ہے مائیکل روس تو یہ جو کتاب ہے میں ساروں کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو پرچیز کریں اور ایکچولی سوری یہ میں نے غلط اسکرین شیئر کی ہوئی ہے میں سمجھا تھا کہ وہ یہ اب اب آنی چاہیے اب آ گئی ہے آپ کلک کلک کرنا جی میں نے کر تو دیا نہیں ہاں یہ آگے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یہ آکسفرڈ یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے آکسفرڈ یونیورسٹی پریس کی ایکچولی پاکستان میں بھی آکسفرڈ یونیورسٹی کی پریس ہے تو اس کتاب کا نام ہے ڈارمنزم ایز ریلیجن تو یہ جو اس کتاب کے آتھر ہیں ان کا نام ہے مائیکل روس hmm. یہ ایک فلاسفر ہیں یہ ایک ایتھیسٹ ہیں hmm. یہ basically number one Darwinian academic in the world number one اچھا واو کے بارے میں کوئی شک نہیں کر سکتا یہ جو ہیں یہ دوسرے ڈاروینسٹ کو بہت اٹیک بھی کرتے ہیں خود بھی یہ ڈاروینسٹ ہیں انہوں نے رچرڈ ڈاکنز کی کتاب جو گاڈ ڈیلوژن ہے اس کے بارے میں کہا کہ this book makes me embarrassed to be an atheist wow ہاں تو یہ بہت فیمس فلاسفر ہیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ڈاروینین ایولیوشن ایک سائنس ہے اس کو ڈینائی نہیں کرتے مگر کہتے ہیں سائنس کے ابو ڈاروینین ایولیوشن ایک مذہب بھی ہے اچھا ایک ایک سسٹم ہے جو رائیول ہے ٹریڈیشنل ریلیجنس کا سچ از اسلام کرسچینٹی جوڈیزم اور انہوں نے کہا کہ شروع سے اور آج تک ہم ڈارونسٹ کو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ بے شک یہ سائنس ہے مگر اس کا ایک اور بھی اینگل ہے کہ یہ ایک ریلیجس موومنٹ بھی بن چکی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کے بارے میں وہ پوری ایکسپلینیشن دیتے ہیں مگر اس کے بارے میں میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں blind watchmaker nineteen eighties میں کتاب رچرڈ ڈاکنز نے لکھی اس کتاب میں انہوں نے کہا کہ Darwin allowed Hmm. and we don't have enough academic freedom to challenge it. Masutashi Naijo, Japanese science, science donor, world famous, halanko yo atheist, wo ye kehta hai ke Darwin is a god and we cannot challenge him. Kyunki wo nahi believe karta Darwin evolution mein. Achha, iski wajah ye hai Darwinism helped atheism flourish. Hmm. Darwinism helped liberalism flourish. Darwinism helped Western imperialism flourish. Mm. Darwinism linked itself to white superiority. Mm. Yeah. Darwin, you have to remember the Caucasian race was the best, everybody else was inferior. Acha. Julian Huxley ने भी uh, एक किताब लिखी um, इसके बारे में रिलीजन विदाउट रेवलेशन ये बसालत uh, कराची में एक मेरा दोस्त है उसने थैंक यू ये बुक uh, की तो Zia bhai. اس کتاب اس بک کا نام ہے یہ بک ہے نائنٹین ٹوینٹیز سے جولین اپنی کی اس بک کا نام ہے ریلیجن وداؤٹ ریولیشن یعنی مذہب وہی کے بغیر اور اس جی۔ مذہب کا نام ہے ڈارمنزم ایولیوشنری ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں زیا بھائی یہ کیا وجہ ہے کہ یہ ڈارمنس اتنے ہارڈ کور ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ اکیڈیمک فریڈم دوسرے سائنسدانوں کو نہیں دیتے یہ کیا وجہ ہے کہ یہ ایک ایک ایک سائنس سے ابو موومنٹ ہے ہے اس اس اس کی وجہ یہ کہ this is a a religion not just scientific اور کے بارے میں میں بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ hmm. نے یہ hmm. کہا It is absurd to think you cannot believe in God and you have, uh, uh, if you believe in my theory. ठीक Darwin later on life may, Akhri 10 me, में वो agnostic बना. Agnostic. Atheist उसने कहा I've never been an atheist. Agnostic because of the problem of evil and suffering. Uski बेटी fourth at the age of 10. Uska hmm. बेटा at the age of 2. He had health problems. वो सवाल ये पूछता था कि khuda is loving why does suffering happen okay mm. so it's important to understand evolution darwinian evolution any type of evolution does not undermine god and does not undermine islam beautiful hmm. uh, बहुत अच्छा आपने समझाया सबूर भाई माशाल्लाह आई थिंक के हमारी ऑडियंस को भी बहुत फायदा हुआ होगा आई थिंक इसके कंक्लूजन में जो आपने बुक्स के रेफरेंसेस दे दी I think that's also great food for thought for all of us इंशाल्लाह जो भी इस टॉपिक के बारे में फर्दर रिसर्च करना चाहते हैं تو آئی تھنک اس کی سمری میں ایک بات جو ابھی لاسٹ uh, پوائنٹس میں ڈسکس ہوئی ہے وہ یہ کہ ڈاروینین تھیوری آف ایولیوشن جو ہے اس کے uh, اس کے اگینسٹ بھی بہت ساری تھیوریز اس وقت ہیں اور بہت ساری سائنٹیفک کمیونٹی میں بڑے رسپیکٹیبل سائنٹسٹ ہیں جو کہ ڈاروینین تھیوری آف ایولیوشن سے اگری نہیں کرتے اینڈ ایون آپ نے جو بات کی کہ ڈاروین ہم was not an intellectually satisfied اور انٹلیکچولی فلفلڈ ایٹیسٹ وہ خود یعنی کہ he used to believe in God یا کم از کم ایگنوسٹک ہو گیا تھا because of the reason that you mentioned تو آئی تھنک کہ اگر فار ایگزامپل ایک تھیوری پیش کی جا رہی ہے جہاں پہ ایک ایک ورکنگ ماڈل ڈسکرائب کیا جا رہا ہے تو مسلمانوں کو یہ نہیں چاہیے کہ bend over backward in order to turn the آیات of Quran to please something that is heavily contested and debated and even within the intellectual molecular biology community یا جو ایولیوشنری بایولوجی کمیونٹی اس کے بیچ میں بھی جو کانسیپٹ ابھی ہیویلی ڈیبیٹ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم اپنے آپ کو بینڈ اوور بیکورڈ کریں because popular narrative through this push یہ جو بتا رہے ہیں آپ کے ڈاروین جو ہے نا Darwinian evolution as a religion بتایا جا رہا ہے اس کو پلیز کرنے کے لیے یا اس نیریٹو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہمیں قرآن کی آیتوں کو مروڑنے کی ضرورت نہیں ہے تو اتنا تکلف نہیں کرنا چاہیے ہمیں بالکل نہیں ہے مگر ایک اور بات ہے زیادہ کہ اگر اختلاف نہ ہوتا ایولیوشن کے لحاظ سے Hmm. صرف ڈاروینین ایولوشن ہوتی ڈاروینین hmm. ایک مذہب بھی نہیں ہوتا اور سارے hmm. سائنسدان کرتے کہ ڈاروینین جو ہے وہ ایکسپٹیبل تھیری ہے پھر بھی ہم اس کو قرآن سے ریلیٹ کر کے قرآن کو ٹویسٹ نہیں کرتے کیونکہ سائنس اپنی اصولاً سچ کی طرف نہیں جا سکتا سرٹنٹی کی طرف نہیں جا سکتا اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھیں قرآن میں کوئی بھی چیز ضیاء بھائی سپرفلس نہیں ہے سپرفلس نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کریٹ کیا کنفا یقون ٹھیک ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک نیچرلسٹک کریشن تھی ضرور مریم علیہ السلام کے لحاظ سے جو وہ پریگننٹ ہوئیں مگر انسیپشن واز اے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں the similitude of Adam is like عیسیٰ true Adam alayhi salam ke saath bhi definitely koi naturalistic process to chalti rahi hai. Hmm. Magar there was something miraculous. Agar hmm. saari dunya ke sciencedan kahein we will never accept it because science is based on methodological naturalism, only natural causes and effects. Hum kahenge, no problem. We will never give up belief in Virgin Mary or the birth of Jesus and we'll never give up in the belief in Adam alayhi salam. Even if the whole world laughs at us, because mm. at the end of the day, we go by what Allah has said, and what Allah has said is absolutely true. And science can change and is based on assumptions, presuppositions, limits, and all these types of things. And I, my last message to Muslims don't be shy of Islam. Don't be shy. Log kya kehte Oh no, what will the non-Muslims say? What will the kuffar say? It doesn't matter doesn't matter you know Ye, ye, jo मोरो ne baat ki reconstruction ya दुनिया idhar aage पहुंच gayi hai. can you imagine Umar रदिलान हो saying that yeah, Persians ki ye belief hai ya Romans ki ye belief hai? Chalo, hum bhi apni चीज change kar dete. no Islam is not a religion of fashion it's a hmm. religion of tradition and the tradition is 1400 years old and we will keep saying la ilaha illallah till the sun rises in the west and nothing will dissuade us Allahu Akbar Allahu Akbar uh, bro Sabur I'd like to conclude with an ayah of the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala says ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا Allah subhanahu wa ta'ala says oh mankind fear Allah uh, fear Allah because he created you from a single person نفس واحدة وخلق منها زوجها and from him جو ایسی باتیں جو بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں بٹ دا قرآن از دا قرآن اینڈ الحمد للہ وی فالو اٹ بیکاز ہم اللہ کو مان چکے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی بات بھی مانتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور ان ہمیں جو قیامت کا دن ہے اس دن سارے یہ معاملہ جو ہے سارا کا سارا کلیئر ہو جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا right now what we have to do as the subset is to not just believe in the Quran but believe the Quran as well so you believe in the Quran that it is a revelation from Allah ہوگی وہ ہمارے لیے یا ان کو اپیز کرنے کے لیے ہم اپنی کتاب کو اپنے دین کو نہیں بدلیں گے ہم اپنی اپنے حساب سے چلیں گے سائنس جب بھی ہمارے ساتھ اپ کر لے کر لے نہیں کر سکتی نو پرابلم